ketemu lagi dengan saya Ramadan Kali ini kita akan membongkar bisnis bensin eceran Saya sekarang lagi posisi di Jalan Nagasakti dekat stadion Ini ada jual bensin Ocho Akbar eh, Assalamualaikum Bang Halo eh. Ya, ini Bang ah. dari Ramadan ya. Mau bertanya ini Bang tentang bisnis Bisa Bensin bang. Ya, Ada pembeli bang ya? Ada. Iya. Ya, silakan ya. dulu bang. Ya, siap. Bang. Ibu. Dalam Waalaikumsalam. Kenal-kenal saya Ramadan ya. dari channel YouTube uh, saya Ramadan. Siap. Ya. Eh, uh, saya ini penasaran tadi bang begitu lewat ada dua bensin Ojo Akbar. Ya betul. Ya. Ini Ojo Akbar ini dari mana namanya bang? Uh, kalau sebenarnya Ojo Akbar ini namanya biar orang tertarik gitu Ojo Akbar. Sebenarnya kalau nama saya itu Muhammad Ali Akbar gitu Muhammad Ali Akbar bang betul, betul betul betul betul ya kenapa namanya Ucu Akbar bang karena saya asli orang Ucu orang Ucu betul dan tuh kalau saya mau pengen mengangkat nama kampung saya gitu oh. itu saya sangkukan dengan Ucu Akbar gitu oh. Ucu Akbar betul ada makna lain bang dari nama Ucu Akbar iya karena jual bensin Ucu Akbar itu kan Akbar itu kan maha besar nah, itu solo Allah apapun yang kita lakukan semoga rezeki kita besar juga gitu. ah. nama ini doa bang ya. Doa betul betul. Jadi betul. dengan harapannya Ojakbar ini suatu saat nanti bisa besar bang ya. Betul betul betul. Bang. Udah berapa lama bang uh, bisnis ini bang? Setengah tahun. Setengah tahun betul. bang ya. Setengah tahun. Itu mulainya dari jam berapa sampai jam berapa bang? Dari jam setengah enam sampai jam setengah enam. Setengah enam biar kita anak sekolah pergi orang kerja karena nak mungkin orang tua ngantri di SPBU begitu saya langsung ngapakan punya akal gitu kan yeah. ngejual bensin eceran gitu oh eceran instan gitu ya yeah. jadi luar biasa teman-teman ya jadi abang ini ya. Itu panggil apa bang? Ojo atau abang? Ojo. Ojo bang ya. Jadi ya. Ojo Akbar ini telah iya. memanfaatkan momen itu. Jadi ada istilahnya time is money bang ya. betul, ya. Betul betul betul betul. Biasanya kan pagi-pagi orang kan buru-buru. Ya. Ah. Jadi tujuh Akbar memanfaatkan peluang itu bang ya betul. untuk menciptakan bisnis, bisnis bensin bensin eceran betul betul, betul. Uh, sebelumnya sebelum berbisnis ini apa kegiatan bang? Aku dulu uh, kerja di Hotel Grand Elite Jalan uh, Riau bagian housekeeping pelayanan ah. tamu. Berapa lama bang kerja di sana? Tujuh setengah tahun. Tujuh setengah tahun. Iya. Kenapa bang resign? Kena manajemen baru manajemen baru terus setelah resign itu eh, apakah langsung usaha ini atau gimana bang? langsung usaha langsung usaha bang ya kenapa pilihan abang berwirausaha gitu bukannya malah eh, kerjaan apa kan seolah-olah kan abang lebih mudah cari dapat kerja nih bang dengan pengalaman kerja yang sudah lama kenapa mau pilih wirausaha gitu capek ikut orang bang capek ikut orang, orang ya? peraturan orang banyak kali kita betul capek lebih bagus kita usaha sendiri nggak uh. ada yang ngatur yeah. nggak ada yang tekan kita uh. kita mau bebas mau kemana aja mau duduk mau apa nggak terkejar waktu uh. ya itu waktu itu saya pengen usaha sendiri dari segi penghasilan bang penghasilan betul abang sudah tujuh setengah tahun bekerja mana hasilnya lebih baik bang lebih baik hasil jual bensin dari bensin betul kenapa bang kok bisa jauh lah bang kalau sedangkan ikut kerja sama orang gajinya 29 2 juta 950 hmm. UMR bang ya? Oh, itu Dan, bekerja sama 8 jam? betul selama 8 jam hmm. sedangkan ini kita yeah. alhamdulillah yeah. sehari gajinya hmm. 400 ribu 4 jeregen luar biasa hmm. bayangkan teman-teman satu hari 400 ribu betul ya kalau 30 hari berapa bang? Ah, kali kada udah hitung sendiri deh iya hitung sendiri <laughs> hampir eh, dua 12 juta. Amin. Amin. Apa sih 12 juta <laughs> Cuma hanya sekedar jual bensin. Jual bensin. Nah. Bang, Dan, selama Bang jual bensin nih, apa aja yang sudah dibeli Bang? Woi, alhamdulillah udah dapat di Honda Rock. Honda Rock. Betul. Luar biasa. Lalu HP F9. HP F9? Oppo. Keluar berapa Depor. harganya Bang? 4 juta 350. 4 juta 350. Betul. Lalu Bang? Lalu lemari lemari oh mesin cuci mesin cuci oh perlengkapan rumah tangga perlengkapan rumah tangga alhamdulillah seperti kan jual bensin jual bensin luar biasa yakin rezeki itu dari Allah istiqomah minta sama Allah Bismillahirrahmanirrahim apapun kita berawal dari Bismillahirrahmanirrahim ah. makanya ada tulisan ah, ya betul Bismillahirrahmanirrahim ah. jadi pengalaman aku selama dua season ini misalnya pengalaman pahitnya atau pengalaman manisnya gitu bang kalau pengalaman pahitnya ya alhamdulillah kalau sejak bensin sini pas hujan pas sebenarnya nggak ada sih kalau hujan kena hujan itu kan rezeki, rezeki ya, ya rahmat sudah tua alhamdulillah nggak ada pahitnya lah sejak jual bensin ini yang penting kita selalu bersyukur itu jujur loh nggak ada kata bohong-bohong tetap bersyukur tetap istiqomah yakin aja selama jualan bensin ini ada nggak masalah-masalah juga gitu? nggak ada alhamdulillah iya, alhamdulillah belajar semua rezeki alhamdulillah nggak ada yang namanya tersendat yakin rezeki itu dari Allah Bismillahirrahmanirrahim yakin pasti jangan mengeluh jangan berputus asa apa pesan-pesan bang untuk teman-teman yang nonton bagi teman-teman yang masih bekerja jangan takut resign jangan takut diberhentikan yakin sama Allah rezeki Allah yang beri tetap istiqomah tuh apapun cerita tetap semangat jangan mengeluh contohnya saya di beberapa pengurangan manajemen baru saya kena pecat sedih-sedih sih cuma yang kita yakin ah, iya. Alhamdulillah semua tercukupi tidak ada kekurangan tidak ada yang pokoknya sekarang tidak ada yang menang rendah saya sekarang udah dapat beli Honda dapat beli HP mesin cutir, lemari rumah tangga semua udah tertutupi hanya dengan usaha <laughs> jual bensin subhanallah kan nah orang tidak ada banyak yakin tidak ada percaya nggak ada yang mustahil cuma pekerjaan saya <laughs> jual bensin rumah harus dibayar peralatan rumah tangga harus dibeli semua ah, yakin sama Allah yang kasih rezeki pasti semua terkabul nah, kalau Allah mengizinkan <laughs> apa yang nggak mungkin <laughs> ya kan bang bro salam dua jari dari Ojakbar semua adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh